Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La cuisine de Sophie. Donc vous allez commencer par casser les œufs dans un bol ou un récipient tout simplement et puis vous les mélangez. Euh, toutes les quantités que vous aurez besoin dans cette vidéo, vous les trouverez dans la description ci-dessous. je hein. Vous allez vous à la description et vous aurez tout. Puis vous rajoutez donc le sucre et vous mélangez encore une fois. Euh, vous pouvez préchauffer le four à 210 degrés dès maintenant. Voilà, puis la crème. Et vous mélangez. Voici. Donc ensuite, j'ai déjà coupé mes pommes en lamelles comme ceci, épluchées et coupées. Donc la pâte à tarte que j'ai faite maison, vous aurez la vidéo dans la description ci-dessous si vous la voulez. Euh, faites des trous comme ceci avec fourchette pour qu'elle cuise bien au four. Puis découpez les rebords tout simplement pour que ça soit à la taille du moule. moi je laisse un petit peu de marge comme vous voyez sur les rebords au-dessus, c'est pour pas que la, la pâte redescende sur les bords et qu'elle reste à la taille du moule tout simplement. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Bon, ça c'est juste pour la décoration, tracer les bords, que ce soit plus joli. Et ensuite vous allez prendre donc la moitié des pommes que vous avez coupées et les étaler au fond de la pâte. Voici comme ceci. Puis ensuite vous prenez donc la crème voilà, et vous l'étalez au-dessus. Alors avec une cuillère, c'est mieux pour l'étaler correctement et éviter d'en mettre tout d'un seul côté. Donc recouvrez bien partout, comme ceci. Puis vous mettez la seconde moitié de pommes par-dessus. Là, vous finissez toutes vos pommes. Comme ceci. Et puis là, on finit la crème par-dessus donc recouvrez bien encore une fois, puis après, une fois que euh, toute la crème est déposée, mettez juste un petit peu de sucre au-dessus, juste parsemé de sucre, puis vous faites cuire pendant 45 minutes environ, mais cuisson à surveiller. Et voici, donc après, votre tarte aux pommes est prête. Donc laissez-la refroidir, puis vous pouvez la manger directement. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire pour me donner votre avis. À bientôt